Baik, baik, baik, kan si ka oranera ah! ekuru irraan ga'e harkasa. Guyyaan alaabaan guyyaa eegoo jajjabee waraana hirmaannoo kaaba tashaggara ta'uu irratti kan beeksisaa haala galmee haala galmee. Oomisha waraana bilisummaa Oromoo giddu galaa oomishee fi kaasa manni isinii Baik, Kak sik awranara bat ah! Jai. kara dubat Gaza, Money Nicole. Baik que ahora no. curva سنيكون Vai, vai, vai, cara. Se calhar, né? Ah! ee eh, kuru irraangaa argasa. Guyyaan di sini kun Baik-baik, baik kan sih kau orang nara kaasa. Uummanni isinii kolfa. Baik, Kak. sik awraanara ah! jaayib gara dubaad gara bagaimana bagaimana uummanni isinii bye bye, bye, kan ahora no ekuru rangga kasar. سنيكون Vay vay vaya, sí que ahora no era. Sus! Vai, vai, vai, cai. Sick out runner. Ah! Jive. Luka Kaasa, manni isinii Baik kan? Sik aurana. cuman di sini kun Bye bye. Bye kan. Sikah orang ni. Ah! ஏ குரு ராங்கா இருக்கா சார் ಗಿತ್ತುಗಳ kaasa. Uummanni isinii baika sik auranera جايب قرد Giddu balaa oomishee fi oomisha giddu galeessaa yookaan immoo saabaatti gaggara eebba waraana bilisummaa Oromoo. Luka kaasa manni isini kun በይ ከ ስቅ አውራ ነራ de en ese Nicole. Bye bye. Bye kak. Sica orang ah ekuru irraan ga'e harka uummanni isinii Bay bay, bay kan. Siqa waraanarra. c'est nickel Hani sinikul. በይ በይ በይ ከ ስቃ አውራ ነራ beekurru Ranger di sini pun Bay voy Bye kan. Sik ahora Kus. Gitu kalau begini. kaasa manni isinii kun Venga. Siga Si